Весна, як жінка, жінка, як весна, буває ніжна, а бува примхлива, то зазвучить грайливо, як струна. сонця, мов сонях, весна це жінка, жінка, це весна, чиясь розрада і чиєсь безсоння, весна це жінка, жінка, це весна, чиясь розрада. весна і жінка, жінка і весна, у них обох свої земні турботи, своя морська бездонна глибина, свої космічні зоряні висоти своя морська бездомна глибина, свої космічні зоряні висоти, і не спізнаєш істину сповна, бо хміль думок обсиплеться мов сонях, весна це життя жінка, жінка, це весна, чиясь розрада і чиєсь безсоння. Весна це жінка, жінка, це весна, чиясь розрада і чиєсь безсоння. весна, чиясь розрада і чиєсь безсоння. Весна це жінка, жінка, це весна, чиясь розрада і чиєсь безсоння.